Gwenga gwe nga gwe kagwa bali. kabalabaekitegeeza mama wange singa yali apula apulakisinga family planning Mm. Temwali nda. Tetwandi temwalindatetwandikulabye Yali ku kubana hapo. basatu era ne nenkukwatira wange ngaosomesa family planning <laughs> eh tobikiriza. no olinga nze nange saagala family planning Mm. because my mother am the nine mm. out of 11. Mm. eleven hmm. ekyokubiri from newspaper Mm. the longest spokesperson of the president in this country. In this country. Kati katunda nchama msabaji. Wina kumwebaza. Neyati sigenda mchaji. Mwashi togeni. Katunda eh, eh, tali mchaji. Chitufu talimu. Neyati. Neyati. Na moholia. Mm. Dani wali just leaders. Ah ah. Neda mzaita metuleke na. Gwagena neri. Mwumupati. Eh, mushiriki. Mushiriki. Noga mwuri hole. Hanti kugama. Hati katunda kiliza shiriki. Zemonsinti evi. Tuwebi. Mm. I respect. I respect. four things mm. my parents that is one the second one hmm. obusajja bwange obutambalangatobusajja ah, bwe obuveeko even before god notekao obusajja bwopita otamusajjamukama talina muyambimubukatuliki kati nyerere agenda mubatuukirivu kakati if you can agree nti nyerere akola ebyewuunyo ngaogamba otya nti ebyange okuwa bajjajja bange nenkuma ekyoto n'omwenge shiriki nabo bali mu ggulu can you judge them obajajingira kuki how do we judge our ancestors bajajabo bali bakozekibasobola okutondawo wadde enswera katonda hmm. kati constitution ya uganda ogibala mabega mm. bajjajjaffe abatalaba ku sheeke musiraamu habeni ibrahimu mm. nga ajja wano mm. abatalaba ku bamisani mm. bamakayi baani katonda abajajingira kuki tagenda kujajinira kukyotamanyi mukamaekimaaka oba basinzanga muti gwe baguwanga byegwagala at that time ibc sungule believe ti my ancestors are in heaven like the matters because the matters are matters according to your benchmarks mm. uh, ah, obote yaina heroes day according to them mm. today NRM has its own heroes, heroes day. because of the benchmarks mm. if we get another president we also create Bobby Wine will also create his heroes I, I are starting to, Bobby Wine is the next president and using benchmarks if he comes to power mm. so kati nze omuntu mu uganda gwe nti ali muogo hakuna mwingine moja peke yake rais ya uganda 一个国家，一个，啊，木有干的，嗯，木办那边不服气，我叫木叫，我木一个，我叫别个，我木叫我木 respect，木 respect，嗯，伊拉开始打酷，为什么那个人就没用的？嗯，Why are you attacking that man？He's attacking you. Watch. Sikudamu. Hmm. Ah, sikuddamu naye kasa takola wacha wacha wachawatotoamuzeetamale <laughs> tutandikirewo ekyokubiri eh, mm. nti bannayuganda balina okumanya nina akatabo kange nkaleseeyo mm. kali mu motoko bakakuwe nti mbatunulya nga bayya amaje mm. nabagambye waliwo ka quotation akatambula when you see a wedding heavily guarded it means that the bride was snatched singa embaga bataka obukumiga bwamaanyi eh. omugule babamubye bubbi ebyeba balimba tewali agenda kutabula mikolo wano even if nga ndi mu gavumenti hmm. nempulira ebyo isnomo nze tamala obba ebibuuzo byange njatandike n'ensonga eno eh. biyoni ziri musanvu ezateddeo okuba ndi bateekateeka okuwulayo kwa purezidenti ebiyoni musanvu zonna ezikiwaogenda ku mukolo ogwo tulina ekintu bakiyita inoculation hmm. ekyalema bano aba gavumenti hmm. unaculation means to prepare people for bad news mm-hmm. nti i cannot deploy soldiers hmm. except olwaliro twali badde tulina nabaplaini fanya fuja okoleki why look at the character of the opposition in uganda mm. opositioni ya uganda teyawula national interest and mm. museveni's interest or a leader's interest which they must change mm. which tell me one thing which uganda could use as a showcase that has not been undermined by the opposition webuzibidde wano nga kyoka mubagijewo wano bagitutte canada oba south africa omukazi wewaka ayinza ty okuyomba ngaomugenyi omukulu agenda kukyala wamu omugenyi gunoza aba akyaze these opposition groups even protested against the queen queen hmm. tajja kujja queen bamugjewo wano oyo omusangawa nenkuwa ekyokulabirako mukatabo kankalyokakugamba hmm. kadaga bwe baba bamukuba tebogera birungi bye no aa ah, ah. balina enkola yekikomerezi tukiyita no person mubakomerezi hmm. tukiyita no person ti omuntu abakoledde ekirungi asante yapunda ne mateke bamala ba ne bakwonoona hmm. kadaga organize a meeting of 4000 an interparliamentary group here in uganda besi yeye gyatabula ekibuga because thats your type of opposition mm. let me give you an example when president uhuru kinyata came to uganda he spent here four days hmm. yali atula muserera naye what did our opposition do this is when mm. an organization purported to be belonging to traders staged a strike nga uhuru ali mukibuga how can you stake a strike when all your imports 90 of your imports come from nairobi uh, you would even the, an, an organized group would even seek audience with mm. Uru Chinyata. Mm. That's when they staged the strike. Mzee Tamari, before Wait. we go there. Mm. President Museveni was there, Alayira Luli. Basically, he fully alimented in Nairobi. Mm. Kenya in the airways, he can nominate. Museveni insisted we cannot leave any Ugandan outside mm. because there is a function here. Mm. Basically, he must come back. arrive at Entebbe airport, career and live for his own. Mm. Museveni insisted that Besi should come back. Mm. Besi yajani mukazi we, yalemera kubayita ababiri, n'alyoka ku lifujjo lyonna mu Kampala, ne bakuba ababaka ba president abajja wano amayinja, emmotoka ya Goodluck akabaji kuba mayinja president wa Nigeria, mm. have been repeatedly saying it, I was summoned to a Nigerian court to give evidence, nga babalogoba foreign minister nowa esowaayo okay. kakati kyenkubuuza mm. opposition ya uganda tugimanyi bwetyo bwekola mm. ive already know that whenever you have a wedding ey'omwana mukazi wange gwatazaala akola efujjo mbuulira bagenyi tibannange bwemulaba ebitateredde amaka gawo ne bwegakolakiinoculation hmm. kakati what singa nze ndi mu gavumenti mm. as a strategist mm. naalikoze eki one nensipekera o polisi inango yali bagambye mm. uganda is a democratic country those who want to protest at the function where you are free come and apply and we give you escort and we tell you where you are to protest Mm -hmm. protesting in a democratic society is, is allowed, mm. is allowed. Mm. even those presidents who go to g8 you will see them demonstrators mm. Yeah. What happened when uh, uh, uh, uh, Biden was taking over? Didn't you see Americans they, they, but, but, but, hey, voting, they, climbing the, the was over. White House? Yes. Yes. Kakati njira chama je. Because I, I diffuse you. Do you want to demonstrate? Any Ugandans who want to demonstrate what, hmm. what, what did the answer? we know, mm. Museveni did not get 90%. What, what did the answer? Yes. What about the baga? Yes. What about the yes. yes. I rang several people yesterday. Mm. Nafinyaba. Nimbaga nzibumba mtekeke mikolo jamu. Ite mungu considering. Mm. But because I'm a supporter of Museveni, I'm not part of government. Let me give you advice. Mm. Never gambi. Did not know the TV spark. Mm. ate bo tebabiraba natunulidde tv ya spark hmm. nga bataddeko abamawulire bebakuba emiggo hmm. okubogolosa why because if you have an, a function mm. there is a, a, an advance team these people in the hotels hmm. lwaki bataddeko lwaki abasipaaka lwe basazeewo to recognize to celebrate the day yaliwo day abamawulire yali magakawo omwezi nga mutandikawo what do you do kati ojja kusanga nga gye basuziza abagenyi nga tebayisobola na controlinga content ayina okuba nti afuluma obayagala embeera ennungi lwaki togitekawolwaki ova ekukontrolinga contentnga naye ebyokuswazabaddebapapula obaidinga where the country came from. No, Mr. Tamari, the issue is baleme kuba kukola bikyamu kuba bannamawulire kukola na biki. about a woman who is malicious. Your opposition is comparable. It's, it's not being it's not being malicious. Okimanyi nti Moi twagenda ne president hmm. of Kenya. Mm. Yagenda ne Said Abum. Omanyi nti president bamukuba etake Kenya. Nga bamukubira ki? Bagamba Moi kwenda nyumba yako. Nga bamukubira ki? Considered defeat. emmanuwaazi kozesa kubanga abaddugavu balowooza hmm. nti twembalasi people oba embalasi nga omugenyi waali ndiminisa eh, eh, wa information hmm. singa lisensi zamwe zonna nazikutta edda singa nabawadde edda content to broadcast for two days two days nga kuliko birala ngebibyonabyobusiyekugambye hmm. you have an professional journalist wa paid mm. you have an opposition which does not have national interests hmm. kakati abagenyi fe abaganda gamba buli abaganda bamayiga batukoze bubinyo hmm. amuterengeyo ne kabaka atukoze bubinyo kabaka atukoze bubinyo azisoni baganda for money lekanaymzaitamnawulidde akasajja nakabawulira emirundi esatu abaana abo hmm. and i feel very annoyed akasajja kagambye nti abaganda kondo ogyeyambisa nofuna kyoyagala nosula ne contentnayeeyo kikuba bakaasa omutwe kasajja gwe ojja kubyogerera tolo si wano nti akasajja akabaddemu new vision nga kakuba abaganda kabamalawo kagula kakiri kagula gindi nanziga nebabulawo akabetensa omutwe hmm. kakati nkubuulira negamba tife abaganda apart from mayega hmm. kwize manemeeka is the katikiro no no no no yo mchara wa kabaka that's my opinion ato mm. nokola chi ngoba mchikatulabe echi ngobe atabaina kuiza bugoba mchika eh, kakati tumbulye byabike if i could change mushabe who are they kakati nkugamba mm. tifa abaganda abaina manage when you come to a muganda as a family Mm. When a Muganda is quarreling with his wife, mm. they put on a smiling face. Ngwe ngo mugenye otuse. Tusanyi sokula wa. Ne bikoma ndo sokwa bibuza abuja. Eh, a Muganda woman, mm. when is fighting with her husband, and the beast succumbs, Eraba tuka, omugenye. Do you know what the, the meaning of omugenye? Ageya, mugeyi. Mugeyi. Mm. Is a spy. He will go back and talk about you. Mwechiri. Omugeyi. Mm. Si mugenye. Mm. it is pronounced badly hmm. is omugeyi hmm. era fa baganda wotegere nti amaka ga muwalawo gakyankalanye otumayo katooke akaana akatoka myaka etaano hmm. kubafa abaganda tugaa nti kuboko tewavambwa nembwa yokubuka ebaki ebamuko e, naye yina okulya enkoko <laughs> kakati kasabatumayo akato kano akato bakusinibabu omugenzi pinto ne kadinali bwamala tusekikwa the release of naye rwanda yakola strategy mm. abeetema mm. ne beetemera mu kanisa rwanda yakola strategy nti biikira maria alabikira ekibera many catholics mm. travel to kibera where god did not stop the masaka <laughs> ne bagendeewy why, why? They have a strategy. Irana hmm. bagamba nti mwe wano mu Uganda muyinza obutaddemu kufuna kardinali kuba muyina bakibisopo bana tribalism wamwe naki hmm. tekikyasoba kufuna mukulembeze bw'ekereziya mu Uganda ye papa kyeyakola ebwabakidaizi obwakidaizi temwetuukira e Roma hmm. naye omwana gwe bwabadde obwa kardinali e Rwanda wa myaka asatu mwetaano eri gye beetema gye beetema wine the strategy of the rwandish government hmm. nti wano bimukola nemukola icc nebabeerako naki kagama asobola okukima omuntu the long arm of the rwandish government can pick you eh, eh, eh, tiimu ki gyasasulira <laughs> tiimu kyaseno america tiimu y'omupiira nga tebagijjeeko Yes, human rights evaluate why? This is Rwanda. Strategy. Um, Amazike, one of the, why Rwanda put up a, a, a plane, mm. a, a, a good company, they are small, they had to expand their borders by air. Mm. Na ye Amazike, mountain gorillas, mm. ge, ge Uganda, Rwanda, Igalanga, Antigayo, why? Kusaidi ye Rwanda, jibagawe mbele, nukajia kupama. nekuba erigendayo ebwindi teri pulezidenti yakwatako egundi nagenda ngabatireyo abafalansa abaki hmm. musabe nalambula ekibira kyona ono atunda lolex atunda lolex rwanda makisiself kyekiri kyewasoose hmm. nti why is it that israel can do all of these things they are playing with the holocaust okay. we are an endangered group mm. fe hitler yatwokyako this is what rwanda is using these are genociders okay. yekikutte uganda teyina na strategy kweyambisa amini gwe muyita madaras ahaf million ugandans perisyanda amini mm. t n'obuwanga bwerwero tebufeaturinga anywer ah, ah. kakati mmwe yo rwanda eyogera half a million people after the, the gundi the, the the, the death of Habyarimana mm. half a million Tutsis died who knows how many were there to detect one million mm. nosigazaji it is a strategy a propaganda strategy okwetunda nti abaisirairi babakugamba nti abapa zimbe is a failure by government to get a competent communicator tukiyita dehaya doctrine dehaya hmm. doctrine kitegeeza kuba ekisejja kuyambisa muzikiti kituufu era lyesejja lisimisa okunakyala lyagamba tukubye namugongo musome mu bayibuli hmm. yesu bwe yasanga abazanyira mu yeekalu yabakolaki governments do things as long as they have the defensive mechanism mm. bano esente esente kiwanda yazitwala esente simanyi ddombo atamanyi nakuwandika paragulafu kubanga waliwo nanyini buyinza amutaddeyo hmm. n'abakobe yayogeranga polisi there is a difference between to speak on behalf of the police and the government byawukana byawukana a means of information um, brain ekitegeza bemugamba america stability. Mm. America is not a member of the Muslim. Mukafiri ataku bati abatasibi. <laughs> America musira mukafiri. Doninga ya Nkuba. <laughs> Watch to what Tariq to America si member wa ISIS. Mm. Israel si member ya ISIS. Mumuingiria yoji. Didn't you study? Ah, kama twayingire batukwatire koni ye kakati ne mukibakutte namwe kakibakwaza mwe mulino ogwango oli mm. koni yeta nagenda yolo yagaliza mukache tawo lutta nyoko mm. mwasatu mwaba mubabiri bali bali musere na bawuliza ku zoom million yaka kakati bagala goba kadaga bahati ali tengo bi budget bi ebyo obusi ne oba bahati aliita wangaduka oba ko shiji aliita wa okuita mukamba na bahati bahati na mugamba tuzo nchogera nchifuna mm. e koti elisigala ambalala empare kabale alingira rwanda mwanda we tutumule tulabe nzeetamaamaliza eh, ensonga y'omwala abantu balina kukola kyokubana ensonga ene nkugambye mm. nti omusajja omuvuga yagenda ebulaayo okusoma nga bamwita obi mm. mbadde nkunyonyola kyamusajja oli mm. ti why do these people outside the diaspora who support me i saw omwana onomwana skydanielzoyes anti balabye ekiri eri balabye ekiri mawanga amalalawhen these people come back they will change the, the, the policy of here yeah. abamerica kabasibe because mm. once the give ye travel ban mm. famiry yekomawo mujja kulaba enkyukakyuka wano nga the way ne look at things So yes mm. kakati tegamba nti egunde eh, nalaba ku byuma byange mm. ndendaba omuvubuka ngayogera ne jjajjaawe omuvuka hmm. yali avudde mu amerika nagamba jjajjaawe jjajja you have influence in this country hmm. why do you do these things we fear now to identify ourselves as ugandanis hmm. everybody is laughing at us in america era oluzungu lwakimir namba omuzukulu naga jjajjaawe dinoanta amale mirundi and say, I know him. Do you listen to him? Eh. Eh. But why don't you listen to this man, what he's telling you? Eh. omuzukulu ng'agamba ani jajjawe jajjawe n'amugamba nti aa ah, mirundi nange mukwano gwange ennyo mirundi mwagala nnyo naye ebintu ebyayogera naffe tubiraba naye tetuli mu kyagi yes ng'ategeezakyo nkukubira akatambi nti abasajja batudde bateese naamerica basuule museveni naye nga babe bakulusegere ti ekintu kikiyiise nga lwaki bamusuula eh, boga kiki kiyiise aweddeko eh. namuyita yayiseeko tumwebaze hmm. ah, wetumwebazekwemukubatudde ugand eh. tell your friends that if you, if you, you become, become relevant go and tell your friends that whatever you are doing reviving this fellowship ah, nmkubiddenesimuemwebaze eh. mm. nze mm. munanga wankuba ndi wange entudde <laughs> namwankuba nentulebaka <laughs> omanye tumwebaza agamba mm. nagamba nze salimu mm. nali nze nange ojja obuze kakande mm. haji kakande nange bankubanga mukampala ti gwe okubanze nange bankuba bankuba balala <laughs> nende namugambe tinedda ebbanja eryomwengeri ngenda bakubamba malewo mwenna namwe mujja kufiirwa emirimu era yagambye mwenne nga batudde this man is determined to kill our political carriers because we killed his kakati pulezidenti yamuyise nemugamba <laughs> <laughs> nange naddusi kimanyi kyekitegeeza mm. naye nawulidde bakyenyonyola what has he told you has told me to come and inform you that he knows what bitamala ebirungi ti naye agambye mm. ti I'm not going to move with the serious people. Try to be relevant. kadaana nge nadde sikitegeeza naye munnaabwe n'akibanyonyola n'abagamba hmm. nti omuama nti bakitegeeza iba irrelevant hmm. an irrelevant person must be cops in the grave a prisoner in the cell or in exile naga namini yashogeranga nobe tanga ifurezi bade sijimana <laughs> nage yali chingambye ningenza bas sujete bas sujete bas ne yamugambye obade yogeranga nkuli recording kati kankuletere ndobozi tumwebaze yakiriza ndisebo hmm. nabibadde mu naye mbima ennimba nti abantu abali ebweru hmm. when they compare other countries hmm. nti ensi zino zemulaba zigenda kutuyitakonsinyingi hmm. nyonti gundi edubai yaliboralizinga gundi era bwogenda edubai wewunya kukisaawe waliwo bbala yalimu omwenge eva lukumu bibiri omwenge gwaliyo mubuwalabu mm. ecupa eh, mm. bayasanja musajja kukawansi ngaatamidde nalemerayo <laughs> banne balindaapeeyo kakati abaana bakoze ekyobusira eh. abamanaja bakoze ekyobusira ndidirira nti comment about it mm. omusajja wa traffic yayingidde mumuzikiti nze mbeera gyemiti eyo naki but what happened normally omusiraamu ayinza okuyingira omuzikiti ngaasanze bukoze eki hmm. tasaala weyingira omuzikiti tusalayo raka bbiri nti subano bakwekiri kakati omuaja hmm. yadde tafoloming no tewali wa security gwe basobola kutwala tabimanyiomuntu gwe batwala mu muzikiti hmm. alina okubanga abikola ki in fact yakuyegulire eri yakuyegulire mm, yabamu nategedde mm. this man came late okujjako kyesaalaobayabadde ngaalimwenga no the issue is eh. buli oyingira mu muzikiti tuzetahayatu masidi kola musa omuzikiti neerakameka kyebadde akola kyebadde akola eh, nti aa ngaya yayimiridde atia because the mbega mbega tafolowinga bano yali badde mabega wa muzikiti tasobola kuba mbega kakati ago ge mawulire gammwe so what i'm telling you nti me look oil before kenya kenya is an export of oil we are not kukola pipeline egituuse abagulawo emasibikompasi waliwo obuzibu awo egireero eyaba netuze naivasa uganda tenakolako yadde ekimu kenya gundi afudde kati bagamba enyonyi enene entono ziganye e, e, nababuulirirawo simanyi engeni yavuyo oyo omukazi avuyira mpigi omukazi yonna ba sente zonna kanga azibirize nebago bamugobenga ku kyalo kitutu bamugobe ku kyalo oyo omukazi bamugobe ku kyalo baddeya naabo bonna babagoba ku kyalo goloze waabwe babaagala do you think bwoba eddagala mu gavumenti why is it that even in ankole there's no excitement of vaccination yes kitegeeza once government loses public trust it doesn't lose in one area kiva wonna wonna it becomes a referendum otuba twagala kabaka omugemi nabagerekana omugema oh, oh, oh, nga tubamanyi bali basente noleton archbishop wegindi ye mukazi wete yamugema waliwo omukristaayo agenda ogenda bamugemanga golidenga bagema kabaka abagenda nga bagenda wa bamanyi abo bali basente birango advertisement walabe yo muganda agenda na buli denso nga president agamba nga addressing nga mazo uh, kulayira abula president sibanendi tuwakagema kama ndo emitwala asa kubuka ndo butano na yegwe kankuboze chenje kalo kubuza mm. nabagamba ndi muyafugire gwangali ya Kenya kumupira chibula ndi the minister of sports mubisera bino mm. bya government mm. minister of sports is one of the major ministries it would have been separated Mm. naye bwabajja zibba kituufu basala amagezi mm. nebagamba aba disiti sente bazagala local gavumenti sente bazibba ekisakirisente zebasabye okudabiza nambole zimanabagamba eh, <laughs> basabye okudabiriza ah. nawandika akatabo mm. mupiira uganda soka is it for money or or, or sports nzita mwe no mpira ogumanyi mhm ono mulindo mhm ngoje buli kimu yes he was impressed we so mira was sports fe twa chitanga all round mhm mwenye sports mwenye mwenye buli chintu jo sportsman mhm kakati echo mbole aba kitimba abacyayina bakiwamye ne time but nayiga bubi ngabacyayina points to so chinese presence mm. when you arrive at bolo international airport mu mm. addis ababa mm. mm. olaba fly over get an indication nti fly over ekolaki nti bali advance mm bano an airport abazungu hmm. bagidisaininga nolowooza nti olaba kiki kirano kuliko naababbi hmm. kakati nkugamba abachina bali bali strategic communist party etali nzibi enonzibi abazi when somebody is coming from a capitalistic country like kenya tanzania atandika okukolagana n'abachina longotanzamale hmm. abayo nga sebabbe nga bano ngaabawano bali bano abawano babakozesa bajja babetenda kibimba rice, rice cream, mm. rice, rice scheme, scheme mm. to show the Asians what the Chinese can do. Okay. From there, you would come to the ice plant, mm. was also made Chinese. Yeah. The Chinese also wanted Mandela. Mm. bano bakigira bugezi bakiratifying mulembe gwa amini that land mm. mandela is sitting on a two square mile land, land. government paid ebitubivekokatiwaliwonekwale yamaanyi omusajja abachina ne babalimba tibagenda kuzimbawo nga you can hold all african games hmm. kyabulimba baminisita tebagulaawo ettaka kaka tebakola skim baleeta abakyayi nabo ebaleetanebakola recommendation mandera cannot be rehabilitated. Mm. To rehabilitate Mandela, you, you, be, you better build it something. Uh, some, some, something else. Wali woma sajjanga bamuita kajula. Kajala, si kajula. Mm. Kajula is an old man, kajala. Kajala. Galimu privatization unit. Kajala earmarked 3 billion to facilitate the number to sell it. Nazo kuba mumpari. Ntiba chitunde, basing on the recommendations of the chinese who speak luganda n'oluganda ndowooza ngaoluchina ndowooza munda muno mwemwali oluchina ndowooza munda baali bachina bano banyankole abawedde emirimo abafere nibalikomendinga abachina according to chinese experts mm. to rehabilitate mandela oletaka balitunde yes nibatakingova nambaole waliwo omusajja bumuyita mugisa mubi naye bajja mukwatira wano kajala gwe yatambuza hmm. theallocated 300 million nambole nafuna management eyaayo hmm. nambole bagavumenti bakolayo emikolo abakolaki gundi eno kurenes bwesambira enambole it pays bukiri yes it pays money it has the board of directors where does it go kati abakyali abebamu nebaliko merica bakyalina bogera oluzungu bavogera olunyankolnyindo zenyini ndoza bakyalinaabo babaveri mukimalayazi kubanga ifgo bwogenda singapore ojja kulaba abasajja abambala ebikoyi nga abawesitana ndoza abayindiyindiabakyalina bano gyebava gyebabajja bava ku boda bwe batuuka ku nakivubo omu kyebakola nakivubo sroti b developed into a modern study. Mm. Why? There's no escape route. Nebe chibe chikutu omulizo. Hamu nga tanda chikuwata. Tanda chikuwata. Tanda chidizaini. Mm. Tuwala banti, hamu ya iwana na abandu. Nga bachitemi mu plot. Yeah. Recommendations by the Chinese. <laughs> the experts from China. Brought by mothers. Mbwete chisawe. Bakitemi muchi. <laughs> Nza, you know, you know. kati ekyapa kyenambole waliwo yakikweka naye bwatokirabikako bwatakyogera nga mwogera nga bambetenta nembagamba nti mmwe hmm. twalina gavument printers giraba bagezanyiramu ebigezo byonna byakubirwanga mu gavument printers hmm. gavument printers nga yeyina gazeti hmm. official gazeti gavument printers nga yekuba ebigezo byabaana ne bajeti There is no country where the budget is printed by private the people, private, private, except yeah. in Uganda. Na ye, tumwebaze wa yafuka minister in the president's office, yale on the board for government printers. Mm. Olo kajala, kajala atadeo 5 billion to rehabilitate uh, government printers for sale. Najukuba mumpari, najukuba mumpari, kajala tuja muna honi. Najukuba mumpari kajala. Mm. Kakati, mbu, company <clears throat> tekola. naye ate revenue egibanja how could revenue levy taxes from a different Namdi... government printers kati mwalimu omusajja musamya musajja musamya mm. ngaayita board ngaajinyonyola we have four prime plots in entebe um, we are still retaining them they are owned by government printers mm. what will it be it should be nga kimi Stop, stop, stop. Is it true? Is it true that we have five products in the country? Is it true? <laughs> Manager, I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Products are going to When the man protested, was put inside. I'm going to go to If the hmm. president wants, I can take that man to him. Okay. Bad government put in touch. Because you are talking about teri ebigezo byabaana byonna byali badde bya gavment printers nabagamba nti if the president wants to help this bano abaana batunga ebintu hmm. abawa ekintu eki government decides that in all government schools hmm. there will be only one uniform naye bananyinyinsi abalwala akamiro era bazibba gavumenti esalewo eh. ku misomero gavumenti yambalyou know why nightl was making a profit tasobola kukola bwomu mbadde nga nti omusajja agenda nigeria nasoma obi bwe yakomawo yagamba omuvuka yamugamba nti leeta enguzi leeta enguzi nagamba nti aa sigirina naye obi yagamba bakirowoozanga mu literature dear olod nigeria what does one begin educating the masses is so no problem educating the police is so no good kakati okujja kunga museveni ayempawalinza abantu bangi nga nze abatagala kugaggawala nnyo abatali compromisable hmm. ebyo ebyuma ebibakwata singa oyo omukulu yali asaiba biwekandiko they came and offered me money hmm. nti museveni muwenga ebifu ebitu yaba enkola nabo nze mbimanyi byoparetini naye nga kyebanoonya kiki era nakati bakugamba tumuwe sente atuveeko omukulu ono tayinza kulekayo kwagala kufuga ggwanga waayi byali byebalina museveni bo beefuule yakikola yabeerawo teyabeerawo kakati baba nti pabuliki yeerowooza mu buli kintu kyonna museveni sasula have helped to change people's perception is not Museveni. Mm. Bakuli le gaba no. Nikoli wacho naba chiteka kwani. Kumuseveni. Kakati kakwa kwa gamba. The government players, Museveni yama ni. This is too small for him. Ntikanda kakwa wanyisa. Chichicha hatapa kolede. Chichicha hatapa kolede. Eh? Chichicha, no. banankabirwa nankabirwa namugamba hmm. ti nankabirwa wandiisa abaana abaana babula nankabirwa alina okugenda nankabirwa ajja kutemba ennyonyi kati basimpulisikirizo we bagamba kave ku bwa sipiika letimiteri yo you are stupid and iwill continue abusing you tell me the role of a speaker if that speakership is important mm. tell me the role of a speaker kubiriza parliament yes you have more than 75 percent omupalamemuhousemwaddira bimatamabuuko nembitekayo ebitayogera matamabuuko mm. byogera ku madala ga palamenti ko kasingi nebulioka mubipakiramu nga ekyenye bwe kipakira emmere mm. wenotyala inola political parties ebaka e, e benki abasa ekikubu bansireko umust be vibrant naye tuyinza kutwala abantu bo bakakiteekaokosi then when will somebody think bajjako kadaga any speaker will preside over can kadaga bring emotion can kadaga stop emotion no can kadaga say you have several if the speaker nga nti awulidde bubi asaze bubi are there no remedies the issue is the fact ah waliwo omukulu agamba njomuba akatambi abaganda bamutwale that man says I prefer to work with the northerners. Bagan they are easy to control. Mm. Baganda like they use the condoms. Those ones you can use them for for business. That's why there is no country where you can say that the chief justice is northerner. The deputy governor bank of Uganda is a northerner. Mm. And the speaker must be a northerner. A northerner. Mm. kitegeeza banoonya bwakufuga mbukadaga kigenda kuyiika mumukiyiye ekintu kye mumu mukiyiye mukiyiwe mukiyiwe balinzi mwabalaba kiyoolewo mbukadaga we must eliminate we must eliminate all of those who can challenge us nga museveni avuddewo kyekikubya kadaga mufe anti you tell me the role of a speaker that is so important mbwagendeko kadaga namala akwata obwafaizi muba nekikoyi nekikuba kadaga deewaabwe abasajja bano bakunami omulinzi ono ayagala okufuga eggwanga bayipulokisi akunami atutte bamube bamutte nze naganogerayosaganayo abasajja bano bwe bakujooga nomala ogendayo hmm. ngakano kalina olusingosingo kano abantu kwe babadde bakubye baliye kwa kujoze kujozejoza kujemu empale notakuba balye kumutayimbwa mutwe nebalye kaba kuyita muyiso gulimbwa must be translated into all languages. Mm. They speak, they write this book in mm. all languages. Mm. People should know what we mean by devolution of power. power. emisale gye mugamba mu 7 egituuka wa mu 7 the population does not know that mu 7 does not charge local taxes, taxes. the minister of local government is one of the ministers who are fundamined mu 7 why mm. we have one those are, uh, this is remaker nyingi tudi mu 10 plus yes. is only the minister of local government mm. who are the the local kakati bo abawa buli disitulikiti nemuletera emirenkanakikati instead of protectyes mbamanyi bano ne bakugamba abasiru akasoloza mbwesoloza mobairoogovernment not museveni kuwala museveni revenue efunya mu indirect taxation mm. ndio guze sukali batu bakotaxis yeah. yeah. yeah. lo emisoro ejijo neje mulaba jibateka ku bantu wansi sija museveni jaloko government jaloko government ani abakizo gisoloza minisoro ku government bamwe milioni mu buli district kakati bwabaye na district meka Ron, Ron, kumutu walanga tali nyaa. kubanga bano babwanika obujinga bwabwe bwe balina mm. omuganda akugamba nti omukazi gwe batalekedde enku kufumba mmere tateeka mu ngalo ze gavumenti gyebuziyo mane mm. tukiyita conditional and nonconditional grants mm. lwaki ogenda mu bantu nosolooza bumobile mone bamusolooza si museveni lwaki ogenda mu butale notekamu abawooza otekamu kimulimu amasanyalaze akatale okusasula omusolo hmm. kalina okubamu amasanyalaze kalimu amazzi kalimutoiretekamuomuwooza embaka evuge embaka evuge chairman bamulumi empowerment we must empower people batengeere bajyolukongolo ku museveni yes this is where you go wrong nti mudira ebintu byaloko gavumenti nemubiteka mu central gavumenti kale saa nkugako nsonga y'omwala gweomwala mm. singa omukwata oyo akakalirizako nemukwata nemulya nyama nemuyita mu meeting mulya nyama n'emigwa kalenziki kano kasewanyana nkwata mulya nyama nemakansi ntukusala mpale <laughs> tukusala kamanyi afulume how eh. much money was allocated to this wound nemumukwata mulyanyama nga ayita bubi hmm? hmm. mulyanyama nemumuyola mumuzingako hmm. nemakansi nemuga mulyanyama yogera <laughs> kamanyi afuluma kamanyi afuluma omwalo ogwo bakuteekako sente meka abimanyi abimanyi era tayinza kuvaayo kati omu bekweka bekweka mwani mumuseve omwala gwomukampala because amuteringeyo lugadi bwe yajja wano lugadi bwe yajja wano hmm. yasanga kampala nyanja eh, lutobazi hmm. enakivubo eh, bakolaki gye bavubanga engege enakivubo eh. era mu paaka omwo mulimu omwala gw'amaanyi nnyo ngakyalina sente zamaliba hmm. nti omwala gwenakiva omugumpe nguzimbeko ngugaziye nga amazzi gayita wansi hmm. ndikoko bukiyosiki hmm. tebakitegeera negundi yali ayagala gutukola nomukuba nomugjawo omwala yali ayagala gukola nedda yalimu amulimu nedda musiyaliayagalakukolamwalnyini buyinza nkukube sente kampuni gyebakukola emyala mukampala bakube kubanzi muntu wa siriki <laughs> nsula mukyaca ogomanyi batula nebagamba era siriki toyinza ginzijakokakati ah, eh. atiulira eh. omuserikale hmm. wange ndudde naye musajja mukulu hmm. kojja wangabi hmm. lubega kakati nga bamuyikiriza bamuyikiriza bamuyita ekatwe bamuyita ekatwe bamuyita ekatwe ekatwe ku polisi ekupolisi ngamugandi kontwakiti ye siba bayita baani teyasaba sirika kubanze nali maze okubawulira nga boogera hmm. tugyewo omuserikale omu tumutwalire omulala bano abasangiddwawo nabo babatte hmm. bamutte obujulizi bubule nga nkubiramu baalayizi bange mu polisi ngambaga ndi mm, mm, omusajja wekatonda omumalemu ejyoko influence ngiina emuzaayo naye nali njagala kutega musajja wekatuwe hmm. ngaomusajja tamugjako nenifomu yamukwata bubi kozinawulidde hmm. ddawulidde dda ebigenda mumaaso na mumaaso hmm. nga nkubira bakwano bange balayizi bange ngambaga nti wa kati nze mwesasulira but i know when i man mukubera evidence kugisiza Johnson mm. eh, eh, eh, nkajjuza ah, <laughs> nyinza okuzimba mu mulyango <laughs> era nze njagala omuntu agamba mm. nti ayina amaanyi agasobola okuntuuza n'abaana abo mm. mu mmeti ndyoke nkwateko omukomandostyl <laughs> mukuba kisenge mu maaso nalise kubyekano ntoyapusi nalise musi olimulukomanntweyasipusiyagenda mumagulu gamusevenebwa nemulinde newasemba mubeteke mukifuba singa taliiwo kagendera mumagulu bwekati nentweyako nentweyako eh. kamaze okuleta tepu naye kabbye kabbye sente omaani kabbye omaani eh. abasajja bomaani bantu nkalondoola wonna we kali katekandaba mm. mm. kabbye sente omaani kanzikubyeko banne wange abamaani nebankubira esimu eh. nti nkatangaza wekali wonna eh? njagerakoeba bajja kasanga kunjegere so kaati you see mm. newe mwenakyusaga museveni it will be worse etumitere mm. mm. kuba bana abasajja enkola gye bakoze aiwanda nti mutule wansi bombubo banegosiatinge nego ne bobi wine kuba there is vacuum banegotiatinge ne nabazungu mm. uh, meeting fifteen meeting yabaddemu fifteen of those who attended mm. uh, bebali mu serena bebawereza kuzm bebatta abantu organis kati how can the european union o american government allow a group of criminals who can kill their people mm. wali owulidde akatambi kange nga balamuza mm. Mhm. emitima mhm. oyo kati bali mulufula how much is the lung kati kanganganga omuchina ngaayogera oh 50000 dollars mm. oh oh we can even reduce what about the lungs ah yes your business abantu bamwasatu mu babiri nga babavunaana ojja tukubire ku butambi obwono ku mbuga ilako mubutia anele zitubutia mubutia ojobu kube kuwa na watekiri wogira mubutia wali wana akalani inga kakati mm. wali wa dokita bie mulako mm. batu wala mkole ni mkole jiin natandi kubabu walira we shall finish that mirundi to we fear mirundi no that one will be finished ni watandi kwa dokita wawia mm. gandama kubia wate wa doke mulako nga nabakubyeobudde butuwedde nabakubye mumanye nti abalwadde badduka malwaliro n'amacupa gaabo <laughs> obuyoyo wadmedical association yayogera mhm. owulirayo minisita uno yina omuntu ogumulinanaye museveni amukomyewo the biggest challenge to museveni izo nti okulayira mm. no okulayira izo nti anisyo yadi tukulayira let me tell you mm. mafuguli teyalayira autontwala tujagenda lwakubiri autontwalawo tulinde ku lwokubiri ekikulu nti baminisita abawunye ekivuu baminisita abafeirinze era ffe tumulinze ekintu kimukabineti gyetulinzebayuzeemu ebitulirwakube kati empapula nziyuzizza bwebulege entwe bwebulege entwe nankubira omutwe gumulingo ogwembogo yetavaamu ye nankabira mbebagambe purezidenti tyono bamwagala nyo maye waliwo omusajja hmm. bamwyitanga eyadema yali purezidenti mu west africa eyo hmm. kati eyadema yagendanga naddira abantu abamuli babana bali stupid hired mercenaries nga bwe bakola mm. you can say tipeo nebazukulo eh, nebateeka mugundi ayebali nebateeka obuwagogwago bwabwe obuwaabwe bwa desente mm. kati eyadema kyeyakola mbuba influencing museveni these are needed nankabirwa teyalina bubi nnyo mm. museveni ajja kumuyamba buyambi ajja mumuyamba kuba nankabirwa te yewenaalemu eyagoyekka mu kitundu mu kibuga aka kazi akatalina nga nikamwawuliramu nikamw nankubiro kamwawuliramu bwekati nikamwawuliramu nankubiro kamwawuliramu bwekati aka kazi nikam kankubira esimu nekaga nti jangu nkuwa emitwalo atano nankubiro kamwawuliramu nikamwawuliramu nankubiro kamwawuliramu kati nankubiro yeyagwe gwofiro tya mu mmotoka nga gwe gwofudde wekka emmotoka yo nalina gwe tofaamu omu eh, nankubiro mu beenaalimu yeyakubwa yekka nente zijja kulonda amafuta g'omulaalo tajja gale mm, mm, mm, abantu batamwamwe eh, ate nze banene kyewuunya oba bikoza mwaloganti amuvera aloganti ma ndekimitiriyo kati bwemubanga nagenda mukalulu abantu nebampangula nebanyuma akalulu kakati wena istandi ni parliament bajja kugamba abo abaana kati kabwena mama wange amiri ya chambad mm. have a lot of respect for chambad yeah. aba abana bajja kuyimirira nga bagambe you are talking as who kituufu the mp for maokota south is here, is here. nankabirwa mm. and we mean the other one <laughs> nze nyinyukamanga alogansi yange yenyamba njagala bitonditikakate nga kasolo namuwonya mm. Mm. bamutaddeko omuwala basa omuntu mm. naye nga sente aziweereza sente aziweereza amanyiddwa ne purezidenti yamumanyi kuba yabaweereza nga sente ne zijja bakube kasolo kakati ate ono gwe yaleeta bakubaganya edda ne kisekulu tebanaba nagenda bodaboda enaku zinemba okwekaaba kafiyu yadde okusaawa kumi nabiriminisita of transport yavudde gye nekatuma banalaga nti bagala kuba nti bodaboda bazikendeza mu kampala ne before okuzijja mubagala baye nga batekerere kino kuba bagenda kye bagenda obubakolera katumba numa nnyo katumba awunye ensi bwebadde tule katumba awunye katumba awunya nkubuulyaomuwaddeyo nze sidifendingaedifendkatumba akozeki awunye ate bwebakola mhm. president museveni yagamba nti omukazi owekibobe omusuza mbalamube omukazi owekibobe eh, eh. kasamala obawunya <laughs> omusajja abaddeomusajja abadde bubi because if i want to solve the border border problem what do i do mm. i stop them from where they are coming from no more importation of border borders yes, and i say border border is a sign of a bad economy not, not, not bad a failed economy, a failed economy. Mm. we are going to become oil producers. Yep. As a result, we shall use diesel gold. Cut border, border. We have given them a grace period of five years. Mm. But how can you harass border border people after taking their money? Does Katumba Wamala know? Nti, umwana yokuwa jeko border, katitalia. Mm. kituufu katumba amala atambule polistation zonna nobody can tell you that a boda boda can be a, an illegal illegal illegally recognized transport means naye mubawa ne psv true bazirina passenger service, service vehicle. vehicle. ebodaboda tetwala musaabaze enomusaka musaze tewalina musaabaze mm. wakwata boda boda ya kulia masali mm. that's why according to boda boda rules a woman to ride on a boda boda must be in a jeans atitula ko kisajja mm, mm. naye ono bagomaka gundi bwat nga bitinti ko mutwe two they don't know tebatwe chobatsu the scenes of corona ho bo corona nabo ufiramu if you have an intelligent man like me mm. what do we do we can fake mm. high rates of robberies of border borders uh ah, -uh. Ah. Mm. natuka nti baboda baboda boda bazikola okay we can even visit hospitals mm. netubagireyo abali ku bitanda abawanikiddwa abawanikiddwa mu agatemeddwako inoculation inoculate the public tu mm. omwana oyo wa bodaboda babika ebi bibiri bodaboda eyo agisasula siringi kasanvu edde mutwalo kati emutwalo mm. nafunako ezi eziyamba famire ye lasiwayi bwe mwabakuba luli ne mubagoba mukibuga bakomyewo kakati mmwe mubuliddwa ebyokukola buli kintu kyonna mukibbye sente z'abavubuka muzibbye sente z'amata muzibbye sente za covid muzibbye abantu ne bayiiye okweyimirizaawo naye mubanoonyeeyo akabayiike mu luguudo Eh, katumba kulabe ku mirambo abantu bagende nti ne katumba gwe mbadde mulowooza naye musajja muntu mulamu hmm. emirambo gya katumba egyo hmm. nagamba nti the government i work in nga mmanyi nti i can influence the president mm. there must be a minister for job creation yes, and protection mm. nti uganda uh, in the informal sector abasajja balinga abatatambulangako osanga e london mm. nga motoka mweziri butwamu obutambulira ku waya zamasanyaze bwet mm. ngaate buyina butambula nga train nabwo mwebuli ne baasi mweziri mm. nguudo nene nnyo ifugotuyindi abebigali mwebali abenjovu mwebaliabesi bamwebali abatukutuku why these people know the poverty of their societies. Okay. This man is relying. Chovala mm. mwe. Amakaka aba silamu. People don't take time to, to, to, to wound. Naba demba gamba. Nimbuga nati njugea ni aji mbuga wanu. Mm. Mbuga wanu wae nakula bieyo mkukwe na mkula ilanti. Yekula ila kwa wendi. Mm. Nimbuga nti ante umuvuboka banjuru umuwala. omuwala namulimba nti ah, sijja kugenda hmm. baba tubaka mumutwala naga ngenda kunobayo naye amaanyi bwe gamugweramu ngaayina olubuto kakati nokulayira opposition egenda amaanyi gagikolagigwamu nti tajja kulayira tajja kulayira don't use short term strategies hmm. naye abantu abantu kyebali tulunidde ku basiraamu ti one kizibu nnyo okusanga eruzira ng'osoma psycology hmm. oba mu makomera mm. nosanga omukazi omusiramu yayira mujja wasidi mukizibu kizibu wa hmm. bakula nakyo era bakima kiri teeka how come hmm. that the basiramu survived a colonial government that was anti isiram omanyi nti naaka akasozi nawe gomuzikiti gwekibuli hmm. gavana yali awa gundi yali awa uh, kakungulu paundi kasanvu agumuguze ate batekewo caki ti abasiramu bafuna batya akasozi kano naye how did they survive baafuuka abafumbi abalungi hmm. ngaemmere hoteri zonna zirimu baki basiramu they to oba oyagala kusima mupiira gwa mmotoka obaki hmm. babuuza juma musaali waawo hmm, why you start looking for money at another age why because the islamic families ne mu byalo abatalina nnyo income mm. ziba nnene people compete over resources mm. and thats the result they become money minded mm. at anale age when you see nigerians they are aggressive mm. why eh, to live in a country of 100 and 50 million people mm. without resources you must be very aggressive, aggressive. Yeah Aba Nigeria bali aggressive everywhere. Mm, mm. The Senegalese were aggressive until recently. Mm. We now know Nigerians. Kakati mu Uganda, nze nina programu gye nkola ku lwokutaano ku saa kumi nabbi mm. ez'ekiro mm. neebuuza n'okwebuuza where these people going n'osanga obutale kibuye mm. ludda wa nga bugize buti these people are looking for tebakubanja musolo yeah. tewali muntu agenda tekisoboka omukazi abadde atawanyo paka olimubine mufumula owino ye yenyini bamu emiliyoni ebyo nagamba mbu bamubyeko bibiri yabadde yawuliramu basajja yabalira basajja ngaalina mu nsonga <laughs> ngati namugwanya naye bannaake hmm. twajirwa abekiboka namugwanya nga yekukumi waati hmm. yekukumi yakozesa oyo omukazi nali nkubatumwine baizi batumwine nebankubira esimu omwine does not know anything about that woman mm. is the police and cases ngoyo omukazi abakuŋŋanyiza obukadde obwo museveni ye bwagaana okusolooza sente bo bazisolooza kisoko kisoko kisoko naye ekiseera kituuse tugulewo bulakabuuk tuli bavunaana abantu nga bakisaka abowino abantu bano befunidde ebyokukola nabagaa nti gavumenti ya obote hmm. wobotes gavumenti tkulonko yayina internal rangos nga zino zebayina bano hmm. bano museveni bwaba takutte baana baneno gurupu eyagala omusuula taweza myezi mukaaga ngayakamala okulayira abaana ah, ah, bano babi nnyo ebyo byonna byolaba ebyo bakozesa bakatumba hmm. okukwata bana ababodaboda wabeereo gundi